いやいやいやいやいやいやいや着きましたよニューヨークジョン・ F ・ケネディ空港僕実は4回目ぐらいなんですよねニューヨークんの4回中4回この空港です来たぜちょっとあのアナザースカイっぽくやってほしいですよね <laughs> アナザースカイかあのプロフェッショナルうん、まあ、プロフェッショナルね、うん、あれあれ系 あれか情熱大陸系で行ってほしいですよねいややっぱニューヨークの空見るといろんなことを思い出しますね去年の当日の空も青かったなあさってか <laughs> このよそ行きか <laughs> このよそ行きかやっぱ無理があるね無理があるいやでも実際あのー、真面目な話すると来る前とかもずっと考えてたんですけど僕 大食い王に出て有名になってまあいろいろあってこういう感じになってますけど3年前ぐらいとかもうニューヨーク行くとかなんてもう夢にも思ってなかったしホットドッグの世界の舞台戦うなんても思ってなかったしそもそもこんなにねあのこういい環境になるとも思ってもいなかったんでちょっといまだにちょっとどっか信じられない部分はあるんですよねなんか自分であって自分じゃないみたいな すげえ不思議な感覚になるんですよねすげえ思いますなんか2015年の時のテレ東のグイいに立たせてもらってでなんかこうそれこそパスポートね本戦に出場になるからじゃあパスポート取ってきてって言ってパスポート取るぐらいの海外と無縁の人間だったし変な話も今余裕も全然なかったんで昔はいろんな意味でこうなんかやっぱ考えるところがありますよねなんかねアメリカ楽しいっす 日本ってフードファイトが出るもやっぱ大食いなんですよねでその大食いってものは綺麗に美味しくなんか楽しく食べるみたいな感じだだからエンターテインメントなんですけど求められるものがだけど僕がやりたいのはまさにこのアメリカのやってるフードファイトだからもう綺麗とか汚いとかじゃなくていやそんなのに気使う暇あなら 1g でも多く食べろみたいな で日本だとバーって食べるといやいやもう米こぼしてるからみたいななるんですけどこっち逆でガーッてこう拾ってるといやもうこぼしたのなんか後で集めて測りゃいいんだからもっと食えよみたいなそういうノリなんですよでお客さんもダイレクトにそういうノリだからやりたいことそうじゃないですかだから汚く食おうがギヤーやるとうわー盛り上がるんですようわーとかマークスとかなんかもうなんていうの自己主張も強いしその辺がねものすごい居心地いいんです アメリカ来ると毎回住みたくなるアメリカにあと何でも物でかいじゃないですかいいっすよねまあ態度もでかいけどアメリカの人 <laughs> 今うまく落ちました今うまく落ちました落ちました待ってますか今何してますか今あのー、普通にねあのー、シュプリームで買い物してなんかこう道をねガーってこうなんかこのブルックリンのウィンドショッピングしてて でウーバーを待ってるんですよただ待ってるだけなのにねうちのプロデューサー兼ディレクターとカメラマンさんの悪質な指示によりこのランジェリーショップの前でね撮ってるんです僕はこのニューヨークブルックリンまで来て分かりますこれ言ってもね僕ね一応2日後あさってねあの全米で生中継されるんですよ ESPN でなのにもかかわらず 僕は今下着の前にいるんですよ下着屋の前にでね僕ね気づいたんですけどなんかねちょっとねノリがね水曜どうでしょうみたいになっちゃうんですよね <laughs> わかります一回僕コメント書かれ書かれたことあってなんかマックさんがそういうのやると水曜どうでしょうっぽいですみたいなで自分でも思うんですけど正直ちょっと美味しいと思ってます以上です何ですかこのビルウーバーを使って移動しておりますマックさん何でしょうサラダナーイさん こんばんはお久しぶりですお北のしゃぶしゃぶお仙台店さんおお久しぶりですお元気ですかお田辺さんもああ。着いたしょいしょおお着いた着いたああ着いた なんかちょっと受付でこれもらったんで開けますなんか去年もねなんかこれもらっおおこれも制服だででもうキャプテンアメリカ感やばくないですかこれうえーこれなんで42だか分かりますこれはね自分のベストスコアなんですよこれちなみにあのネイサンズちょいメモするとこれ今年ちゃんとこのネイサンズってこれ あるけどこれ去年姉さんとあの発注が間に合わなくてユニクロの紺色のハーパンでしたで担当の人めっちゃ切れてたでこれシャツねこれ多分明日着るやつでこれがスタッフパスこれが僕でこれが皆様のクールのやつですねチャギーンこれが姉さんのセットこれに優勝のあれがあれば完璧かな <laughs> <laughs> まだチェケ 裏がこれねやっいいベストスコアなん縁起がいいんだか悪いんだか分かんないですこの番号まあ今年変えればいいんですよ確かにそうですよね